Godina je 2015. Sjedim u svojoj sobi. Sam i ljut na sebi jer ne mogu više. Dosta mi je ove zatvorenosti, frustriranosti, samoće i nemoći. Sve me guši. Ova soba, ovaj grad, otac, majka, kuća u kojoj dišem, ali nisam živ. Moram nešto učiniti. I to odmah. U osnovnoj školi sam prvi put osjetio da sam drugčiji, da nisam kao većina mojih prijatelja. Imao sam prve simpatije, znat. Sviđale su mi se djevojčice iz moje škole. Poneku sam i bio zaljubljen. Barem sam tada sa svojih 13, 14 godina mislio da je to zaljubljenost, pa i ljubav. Ali u meni se nešto dešavalo. Nisam to mogao sebi objasniti. Znam samo da mi je bilo neprirodno, zabranjeno i bolesno. Privlačili su me dječaci. Posmatrao sam ih krišom. U učionici, školskom dvorištu, na ulici. Maštao o njima. O poljupcima koje dijelimo, dodirima. Plašilo me sve to. Nisam znao šta da radim. Da kažem nekome, nisam smio. Bojao sam se da će me prijatelji odbaciti prestat se družit sa mnom. Ali najveći strah mi je bio da će mi roditelji skontat i odreći me se. U školi su počela šikaniranja, vrijeđanja, dobacivanja. Govorili su mi, pederu, pederčino, pičkice, vidi pičkolisca. Imao sam jednog prijatelja. Bio je kao ja. Družili smo se, provodili vrijeme skupa. S njim sam zapravo i počeo otkrivati i upoznavati svoju seksualnost. Krili smo se po raznim mjestima i bili svoji. Uživao sam u tim trenucima sve do momenta dok mi se pred očima ne pojave moji roditelji. Tada se javljala krivica, gađenje, mržnja. Nije mi se sviđalo što to radim, ali jest. Nisam mogao prestati. To je trajalo sve do drugog ili trećeg razreda osnovne škole. Mrzio sam sebe, pitaši se svakodnevno zašto sam takav. Milion pitanja, a odgovore nisam nalazio. Više nisam bio ljut na one koji su me vrijeđali, smjavali. Prestali su mi biti bitni jer sam svu tu mržnju preusmirio na sebe. Ali pred završetak srednje ja sam lagano taj otpor prema sebi gušio. Valjda jer sam dosta čitao, slušao i gledao priče, filmove o iskusima ljudi sličnih meni. Otišao sam na studij 2006. godine. Jeda sam čekao da se maknem iz te sredine. Radovao se jer ću živjeti sam i napokon biti slobodan, što god ta sloboda meni tad značila, ali mi je bila prijeko potrebna. Kasnije sam shvatio da nju ne čini preseljenje, samostalnost, jer sam se i dalje borio sam sa sobom u svome sobstvenom malom kavesu. Tako mi je trebao neko da mi kaže da mu je stalo, da me voli baš takvog kakav jesam, da je uz mene. Nisam dejtao, tražio dečke po koje kakvim aplikacijama jer nisam mogao. Završavam faks krajem 2011. i vraćam se kući. Moje prvo autovanje se desilo 2012. godine u klubu. Rekao sam prijateljici. I kada sam tada prvi put naglas izgovorio, ja sam gej, shvatio sam da sam je prihvatio sebe, cijelog. Jer to više nije bila tajna. Izgovorio sam to glasno i ponosno. Tri godine sam živio u gradu u kojem sam rođen, ali kojeg nisam osjećao. Bio mi je strani i dalek. U maju te 2015. prijavljujem se na ljetnu školu civilnih sloboda i aktivizma u Sarajevu, gdje upoznajem divne ljude koji su prolazili ili prolaze kroz sve ono što sam i ja. Neki su mi postali i dobri prijatelji. Učešće u školi mi je pomoglo da shvatim da zaslužujem više i bolje. Rekao sam sebi, Sarajevo je grad u kojem želim živjeti. Spakovao se i otišao. Ubrzo po dolasku našao posao i stan. Tada sam se prvi put osjetio slobodnim i spremnim živjeti onako kako želim i osjećam. Moje prihvatanje sebe je trajalo. Bilo je bolno i dugo. Taj proces nije rješiv u tri dana, šest mjeseci, godinu. Ali shvatio sam da je svako iskustvo, bilo ono dobro ili loše, potrebno. Zato što nas ono uči i tjera da budemo bolji i jači, da radimo na sebi i da se razvijamo. Ja sam, eto, odlučio da sebi svakodnevno govorim glasno. Volim te, volim te, volim te.